Un Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si eres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, miércoles, jueves.